jak i kiedy pytać klienta o oczekiwania i zbierać informację zwrotną. Przede wszystkim nie pozwól klientowi marzyć na samym początku usługi. Natomiast potem na końcu to i owszem. O co w tym wszystkim chodzi? Otóż, jeżeli rozpoczynasz pracę z klientem, to przedstaw mu swoją ofertę, a następnie sprawdź, na ile jest ona zgodna z jego oczekiwaniami. Natomiast potem, gdy już zakończysz usługę, to klient jest dla ciebie idealnym źródłem informacji zwrotnej i wtedy pozwól mu marzyć. Wtedy powiesz, gdyby ten produkt miałby być doskonały, jeżeli ta usługa w skali od 0 do 10 byłaby na 10, to jak ona mogłaby wyglądać? Dlaczego tak? Ano dlatego, że na początku pracy z klientem, jeżeli pozwolisz mu marzyć, może się okazać, że jego marzenia przerosną Twoje możliwości będzie rozczarowany. Natomiast na końcu, na końcu będzie to informacja zwrotna. Czyli reasumując, na początku oferta i sprawdzian oczekiwań, na końcu marzenia.